Fiori Premi un'omma di Fabrizio una Wines Italians und Mona Sansperitis ja Lampartus ja Daraschkiela Servist Suomast. Ja onne mun muistalan tiiän di Wikipedia. Io, Joo, muistalan tiiän Anaras di Wikipedia, se taas maht totri shottamme. maktåterrotandet är lidande ja maktmille finnim toimimin takkaa rutsas järpadu vast koanaras järpata. Ossa muuttan muottisaan jäänarasoinne. Jäänarasa lainui usamminen kotea sarkkua valaus seutastata kieltä kieltälajiisiste. Äänarasa laupa istoja riäi jassam hain siammaa saajist. Siassam liian arjaudit. Kartasthanarashaya San Paolo li ada ad aintast. Anarashai kultur li vahares lagan ko eres sannin. Stuarra musjaru li divaratot li anarashai lak lamas stuarra quatu ielu. Motomin kalla lamas ennu otsu, mut lika Arrivo avalant, anarashak lamas quadastelle. Anarashain Liguella schiena, si sarno da carchiena qua nella schiena, ma la una bevi sulla, sulla nel liceo di tio sarno. Sarno meri disciotta, e alla scritta in prosa. Andra scendi mette gli servi, in documenti stiamo andra schiera chiautu, al mostit manchiri, fialostait, early mine Gelapiak Valid Sparlight. There was a raised mine to Kampar idag västover Götronsa och Laupatuma. Annars kielä Serpilli porta mennu, annars kielä pyöri, maijemoin eluvia. Ja ton antus on näpeivilä innu pärnä, ja sarnu annars kielä innu Tarko sarnu merili shottamin, tiedäras kielä Serpilli aikantanna ja laskiten prosess maailma tuosi araikielikielänä Tämän Tämä andras kielen Wikipedias idealas roona. Tas kotot päällä nuoret arnoit, mahtuis puolestaan kohlaagan Monna nimeä aikast andras kielä serbiorni pehti Wikipediae. Voi ulmen lai saalli doudast ja tiammast monna chooda teknisi aashit te kumuensteri rahtima huviläiset tema ja notarina. Odil Tom, anaras kielas Wikipedia, eh, Wikipedia, lailamas nyt osudum lalattak muuttus, vuottiliite. Talletot sisitelti utset po työtiartikkalille. Parus liikimeittei moitti puere artikkille, mutta aktiiville ja jautui laamas. Wikipedia ehdi maana, un gli Matilmo Taviskuottiatti Jartti Kalmeris Odafuori Korrali Autoin. Anaraskielala Wikipedia, Shoda Jirgalaut, Rovat Manu, Outenu Valovat Päivi, eh, Quehti Tuhat Quehti, Time eh, Vitlupalo, non la ciccia. Talle artikale di Jopaijalla Tuhat Quehti. Joula Manu, eh, pulmalo wassamu päivi, kuehtlu tuhkat, kuehtlu ligi paljal kuehti tuhkat artikkelit. Ja kova maanu, uh, äh, vida viida vida viida päivi, kuehti tuhkat ja kuehtlu ohta, artikkale ligi jo uh, äh, kuehti tuhkat vittasueisi. Tällä verran pidä Wikipediasta laisulan pulmatuhat artikkelit. No, nyt kuitenkin wanibettänä teudar tikkale lase tuvoje ubai. Mut ki chala No, mun chalan Wikipedian ja juohi teili. Ja mulla sen la pehti keutek ja challi utauder. Meitä ja näillä skiellä saava juohi teili ja chala kulli talli. Ja tallella näillä skiellä vaatte. Mulla on jällam motti aina koulusta, chaittimin mat macht Wikipedia-tuoelma ja macht on partaeditistillä. Ja skola Iven Uuhamma, Palmat ja njalliat Vuokkali, Rahti Muotti siitä. Oda Merkan Tatsiido. Öö, Tatsiido, mi, mi mustan merakuastimista. Öö, Sido ila hirmat kuukke ja siis se muotti uutta kertanit serkut. Mutta tehän on muassa mun mielestä että skolelig faktisk käytit ja editit sen Wikipedia. Ja pesti tallit teustai mutete, pitallin taidu rehti kuaranin. Mettei Oulu on laupattu huappe, jaali, tuolli talli teustai Wikipedia vaalas. Kielläkäs instituut vaala, vaala takarit kurssait, kun annaras kielä kielä, kielä, kuehti, quieras, quien quieras quettin, käyttiin äh, niin kuulta. Tani veräjis tai kurssa jäiki tai harjoitas di, uh, di challi artikal Wikipedia vaaras. Tavallaan tuappe voidette teustet munin ja talle mulla settam tai Wikipedia. Tää toti varalla, kun pyörimus pyörii ja lisi pyörii, jos tuappe opatsi opatsi eustettikin teijällä, asettiitsi eustet jäijä. Mut mi finni koittaa uudda sisältä. Mun slaajali tavalla tuoli pyöri. Ja toki tehdään jo muuta asiaa. Uudda merkan tatli ohtaa siido. Eh, Ilishottam olla opatti kurssaakin. Artikkal mustal kielä miastar isäkki mattusista. Ja tatli, tatli għalix ewa għattik Ja lopasta sami matatas quauda guappe. Vehive sami matatas quaudas varne intensivlit anaraskiela guapit. Ohtiste uvaive. Guapujagi la quehti varkoharjuttallam. pistä pista quehti vehivappe verteporga ohtis uh, vitlukuttatiin. Annaras kielä serpihuala mahdulas vuoda porca Wikipedia challe. Yöhitove mi valdi pouta teka questi vappe. Tot likittar mu parko tiileste, comunque komun kolkams tiurit ja isedit vappeis. Taneve mun valdi mouta vappe uova manus e questi sono suanui manus. Se تجعل لي النور وردتك ഉദമേർക്കാണ് ആർട്ടിക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് Charles Ja, ja tat mi mostra muistan pelvistä. Eh, Vappela Challa mennu artikkeli Dellein Roma Challa eh, läpi Lupe Pertelis Dulmuit Parun, eli palla keskipalkkuit Wikipedia Challenge. Kesiparkko pistää ne joukot, eikä käännösjoukot. Ja parkko aikili projektilutsitsan tiimet ohjelmista. Tätä meidän hastomet, veliparkke parka ohjelmista, kritikausi tiimet, eikä projekti tuetut nukalot tiimet. Ive, uh, questi tuhat questo, quest'inora WAP abbel Hubble Luattuvas in Parcos Wikipedia Challenge. Poi porca in elio ad Iosis, uh, cioè di Causi Timen. Tanive misla in Park, questi ulmu porca un elio e questi ulmu porca un Causi Occos. Oxis siaiku porcat, cutta cioè di Nelvi Lucausi Timen. Nili hirmat pyörii, mi Wikipedian. Uh, äh, minä 2004 alla della esiparcoit Arctic Indigenous Fan Ansust, o sillä mietitään miljan ruudait Wikipedia outeten parkovaras. Tarvillaama firmat pyörivyöhi ennen se uutta challeit ja uutta sisältästä määräskielä lei niin Wikipedian. Pidät pinnin ennu kuhes ja puolit artikkelit käsiparke, Munainadellä takaritravui, että lisäpyöri Charlie Ciskaldas Mastriaukianar Skoulan. Ulmen liadelit skoulalait mahtulos vuoda käytti Wikipedia ja e kielän skoulapartoi e vaaras. Oda merkanta la muatti artikkalan maittesi parke Charlie Vonnamiven. Vossa muutjon li artikkalla eh, mi mimustal zorbas. gli uh, nupe o da merca non fattan li sciaccia. Ja tait, tait artikkelit li challan uh, kuttinupalo ihasas, kundenupalo ihasas kanta. Tallevala kvehtiuda merha, maitin challan Oceanopaloi Hasashkanta. Uh, Vostamu Shartikal li Simpsone Severaitust. Tatli kuali puheessa artikkalla. Da um, Rupe Article li joulain ja Tatu li puheessa. pyörii artikalla. Äh, ja tällä neljä artikalla mait esiparkkeina kallanta niiden. Vossa Vuossamusartikalla minusta alvetys. Li jallam siammas kuuda nukalu ihastas kanta, mitä ei parkos Wikipedia jallen meitte monna miiden. data reaction di Cicciannopoli. Erre kulmatartikkan lasallan nuora nuoranisunek ja saarnuk anareskiela enikiellän tekala luhaminton samimarattas pautas. Patran la uh, ciurcia vodo Sinja Juhokosti Paasikivi kilaiskuoma Chitchat cioè, president. Da, ah, araştırılmış ah, Wikipedia oltan levilen joutella, mutta proses illa kainlaama shalke. Tuoramus tuolma, li tiadustu sarnoja challei vani vuota. Poi dal Estos iba a llamar en en que ya damas Jamaica para doskéra in lamas jali onna Y eso en estas ira quasi lamas elad kotu hatarno. Tat mehras metteitom, itli vaigat kaunat urmuit, kiak rautat citartistit ja tiivot Wikipedia challu. Tan rai mullam jesportam tom, ja mullam ruham choda ja tiivon pohsiidoit. Tankola Enapcialle, Licicale Pyöri, Finnet Parun Muatti, Eni, Enichiedali Sarno. Un tot vivaigat, qualis Enichiedali, Iaqueut Icedet, Tas potavalaut, si armati ciallet, tal ortografiament. Ja koska rahasin, Enichiedalin dimudueu ennu parto, si calge enne tarhistile, Vorteus teit mohmane, adrashlost, antikalosta, se ei med och kirjit, mille piurkal minä myös kielen. Ja tot oli jalustu ennu parko siinä. Nuppes volma, mi puolastarnoi vanivuolas, li tot ete illa kihen kipautaci päivitit jaluit. Oda merkan talleko on istatas uh, äh, vallijuko uutta president tai uutta valiminister, mikä kokiini jäämään. Ja mä jemutsen ipesti saarnut vanhan teknisiin suoman, Ero suoman. Eromasat mönsteri rähtimis. Pohjois-Vichalle Matti Rahtit Tertulovait, Navigis Mönsterit ja edes, edes otakiartamismönsterit. Ja mille poppamin udashiti vaarki. Roma shout kohta nuora käytteli oppamin joutelaut ja sumensteri rähtin taidu ajovali pyörä. Mistä kuittakvaalla vaikka vuoda talliko kaika rähtit vaikka tuvoit muensterit. Eli si pyöri pinni tuoli talli ishe. Naiskin ristali dici ishe dit mi te valli per juhta vuoda mun nienne. Käytten oma Wikipedias limuota. Nah, mustila, tade tapi aku pun tali da peri te eh, di got kapuakai